მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე ა დღეს ვფიქრობ საჩუქარი გაგიკეთოთ იცით როგორც ადამიანი არ მევა ისე უმიზეზოთ ექიმთან ისე ტაროს არ მიმართავს ადამიანი უმიზეზოთ თურმე არ უჭერს მას ხო ესეა მოდით ახლა თქვენ, ვინც მიყურებთ ახლა, ვინც ამოირჩიეთ ეს ვიდეო. ესე იგი, თქვენი ბედია ეს. თქვენთვის არის ეს. აი ეს გაშლა. ანუ რა მაქვს ჩაფიქრებული ხლავე? გეტყვით. რა კარტები წამოვა? აი მაგალითად 15 კარტი. 15 კარტს ამოვიღებ. ტაროს დასტიდან. ამ 15 არკანიდან რომელიც თქვენთვის იქნება გაშლილი აი აქ აგიდაზე ამ 15 არკანიდან ამოვარჩევ მხოლოდ ძალიან პოზიტივ, ძალიან წარმატებულ, ძალიან იღბლიან არკანებს თქვენთვის შევადგენ კომბინაციას და მოგაწოდებთ დაიმუშაოს ამ კომბინაციამ თქვენს ცხოვრებაში და მოაწესრიგოს აი ეს პრობლემა, რაზედაც ხართ თქვენ შეწუხებული და რაზედაც ხართ დამწუხრებული. დავიწყეთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. რაიცით? იქნებ როგორ გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია? იქნებ როგორ იქნებ როგორ ბედნიერებას ეძიოთ თქვენ აი ამ ტაროს კომბინაციით. ხომ გესმით, რამდენადაც ტაროს შეუძლია ადამიანის ცხოვრების დაპროგრამება. მე ამაზე არაერთხელ მითქავს ვიდეოებში. ხომ გესმით? ტაროს ინფორმაცია მუშაობს. ეს არ არის ჩვეულებრივი დასტა. შეხედეთ ამ დასტას და ჩაიფიქრეთ ჩაიფიქრეთ რაც გინდათ, რაც გაწუხებთ რაც გაწუხებთ, რა დარდიც გაქვთ, ჩაიფიქრეთ ჩაიფიქრეთ და რამდენიმე წუთში თქვენ გეცოდინებათ ის გასაღები ის პროგრამა ის კომბინაცია, ის საიდუმლო, რომელსაც მე თქვენ გაჩუქებთ დღეს ამ საღამოს. ჩაიფიქრეთ. უახდინეთ კონცენტრაცია დასტაზე და ჩაიფიქრეთ. არავჩეხავ, რამდენადაც უკვე კარგად არის აჩეხილი ეს კარტი და ეს შენარჩუნეს აი თქვენი ჩანაფიქრით, რომელიც თქვენ გამოგზავნეთ ამ დასტაზე. 15 კარტი. აბა ნახოთ, რას გამოიმეტებს. რას იკეთეს? რას იკეთეს გამოიმეტებს დაროს კარტი დღეს თქვენ თქვენთვის? ამ საღამოს იმისათვის რომ თქვენი ჩანაფიქრი შესრულდეს იმისათვის რომ თქვენ ბედნიერად იქნოთ თავი აბანახო საკმაოდ კარგი კარტი ამოვიდა და მე ახლა შეგიძგენთ კომბინაციას ამ კარტებით რომ იმუშაოს თქვენს მიმართებაში თქვენი მოლოდინი ჩანს, რასაც დიდი ხანი ელოდებით, დიდი იმედით და ახლა აი ამ კომბინაციით მოხდება დაჩქარება დაჩქარება აი ამ ინფორმაციის რასაც თქვენ ელოდებით დიდი ხანი და როიტყვა ძვრა არისო გესმით ძვრა არისო ერთფეროვნება იყო ამ ამ საკითხში უიმედობა იყო წარუმატებლობა იყო მოლოდინი იყო ეხლა იქნება დაჩქარება გამარჯვება ღვთის ფარველობა ზაირად დავაწყობ ამ არგანებს. აქეთთან რომელი ამოვარჩიო ახლა. ესე იგი ნახეთ, ამ 15 გარდში ამოვიდა ეს, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფარველი ფაქტიურად. რომელიც გლო დაგლოცავთ თქვენ, ეს არის დაჩქარება აი ამ მოვლენის, მოძრაობაში მოყანა და ბედნიერად წარმართვა, აი ამ პროცესის ეს ჩანს თქვენი პირადი ცხოვრება და ადამიანი, რომელიც ემოციებით არის, სიყვარულით არის ავზე თქვენს მიმართ, სიყვარულით განიმშვალება თქვენს მიმართ, სიყვარულით აღივსება თქვენს მიმართ. მომავალი, აი ეს ეს პიროვნება, ეს პიროვნება, რომელიც თქვენკენ მოდის და გთავაზობთ თავის გრძნობას, თავის სიყვარულს. აი გენეცვალე, აი ეს, თქვენ და ის და თავარანგელოზ მიქაილის ფრთებქვეშ გაძლიერებული ერთად მყოფები და თქვენი გამარჯვება, თქვენი ზეიმი, სულიერი ზეიმი. ხოლმე გაჩვენებთ, აი ეს დასკრინეთ და ეს არგანები დასკრინეთ ერთი წამით აი ეს აი ეს სამი არგანი და შემდეგი სამი არგანიც არა პრინციპში ესეც საკმარისია ესეც საკმარისია აა ხო, მეტი არც არის საჭირო. აი ეს ესე იგი, ეს სამი არგანი არის მნიშვნელოვანი. მეორე სამი არგანი ცოტა ზედმეტი მომივა და ამიტომ ზომიერებას დავიცავ. აი ეს სამი არგანი იქნება თქვენი გზამკვლევი უახლოეს მომავალში. ეს არის კომბინაცია, რომელიც იმუშავებს თქვენ ცხოვრებაში იმ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, რაც ჩაიფიქრეთ. აი ესეთი იყო დღევანდელი საღამოს გაშლა, რომელიც როიტყვენ აი ბონუსის სახით გაჩუქეთ მე თქვენ. აა იმისათვის რომ თქვენ შემოდიხართ ჩემს არხზე, იწონებთ ვიდეოებს, ვიდეოებს და მიყურებთ და მისმენთ. ხომ გესმით? აი ჩემგანაც აა მიიღეთ ეს როგორც მადლიერება. დღეს მიმართ ასე რომ ჩემო კარგებო, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგხდეთ აი ასეთი სურპრიზები, ასეთი საჯარო გაშლები, პირდაპირ ჩართვები პერიოდულად, რომლებიც იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. და აგრეთვე შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში 099 Viber-ში ან Messenger-ში ვიქნებით მარტო მე და თქვენ online-ში თქვენ დასვათ შეკითხებს და როგი პასუხებთ. თქვენ იქნებით გაფრთხილებული და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით შეიარაღებული. აა მინდა დაგემშვიდობოთ დროებით. მომავალ შეხვედრამდე. მოიწონეთ ვიდეო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერებაც და მადლობა თქვენ, რომ ისმენთ და მიყურებთ. მომავალ შეხვედრამდე.